Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan Kali ini saya akan sharing Bagaimana cara mengganti tulisan Di bio Instagram Baik itu di Story atau di lainnya Dengan tulisan yang menarik Oke langsung aja kita lihat di sini Instagram saya ya di sini di profil ya, kita lihat ini masih tulisannya standar ya jadi teman-teman yang belum bisa menulis bio Instagram yang menarik bisa dijadikan referensi punya saya saya Ramadan yang pertama ada nama saya kedua eh, tema dari Instagram saya ketiga saya minta follow ya, follow like tag saya Ramadan lalu buat link YouTube-nya link YouTube-nya subscribe subscribe saya Ramadan oke okay. nah, langsung aja bagaimana cara merubah tulisannya menjadi menarik dan unik oke okay. pertama kita kembali ke Google Chrome dulu kita klik Google Chrome lalu di pencarian Google ya di pencarian kita silahkan ketik full Phone, ya ya di sini banyak pilihan ya ini web web yang menyediakan tulisan atau font yang menarik yang bisa kita gunakan jadi teman-teman silahkan pilih sesuai keinginannya dan kebutuhannya tapi biar lebih mudah kita ambil yang pertama ini full text fonts kita klik oke okay. ya di sini ada normal text glossier di sini kita tulis eh, huruf apa yang akan mau kita ganti nah, saya pengen mengganti nama saya dengan tulisan yang menarik jadi saya ketikkan nama saya Ramadhan Syah Ritonga ya perhatikan di sini di bagian bawah sudah ada perubahan ya nah, ini ada pilihan juga jadi teman-teman font eh, yang mana teman-teman sukai tinggal pilih aja sini banyak pilihannya saya pilih satu dulu ya kalau saya suka yang sederhana aja ya saya pilih ini caranya di blok lalu disalin lalu kita kembali ke profil oke lalu kita pilih kurman mana yang mau kita ganti misalnya ini saya mau ganti nih tadi udah kita salin kita tinggal tempel ini fontnya sudah berubah kita ambil sudut kanan checklist oke okay. ya teman-teman ya seperti ini dia tampilannya nah, misalnya nah, teman-teman nah, mau ganti yang ini ya subscribe channel YouTube ya oke okay. kita kembali ke font ke webnya tadi nah, lalu kita ganti lagi nih hurufnya kita ketik subscribe channel YouTube oke kita kasih tanda tangan eh, apa ya okay, kita lihat pilihannya. Huruf mana yang kita suka, kita tinggal pilih. Terus ke bawah, ini banyak font ya. Iya. Ya, saya suka ini nih, ya, tinggal di double klik di blok, lalu pilih salin. Oke, kita kembali lagi ke profil Instagram seperti ini biar lebih menarik dan kalau saya bisa fokus ya ini dia sudah selesai kita klik sudut kanan checklist ya sangat mudah sekali teman-teman ya kita kembali lagi kita lihat profilnya ya seperti ini dia jadi kalau teman-teman nggak suka untuk fontnya jadi kembali juga mudah juga kita tinggal hapus saja ya seperti ini ya kita hapus ya kita klik lagi kita klik lagi seperti biasa oke okay. jadi sangat mudah ya teman-teman ya jadi ini gratis aplikasi eh, apanya caranya tanpa menggunakan biaya sepersen pun tanda tanda tunjuk ke bawah oke okay. kita oke kan ya seperti ini dia jadi teman-teman semua bisa diganti eh, dengan menggunakan web ini tadi ya jadi tergantung teman-teman kebutuhannya seperti apa keinginan seperti apa bagaimana font di bio Instagram teman-teman kelihatan jauh lebih menarik oke itu dulu mudah-mudahan bermanfaat jadi teman-teman yang belum klik subscribe silahkan klik subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh